mwamuzi hana baya <laughs> eh, Nasim Salim anawambia matias Kigonya eh, anakwenda kupiga mkojo penalti wa kwanza, mkojo wa kwanza wa penalti kwa wananchi Yanga. Maloko, Maloko anaweka kambani, bao la kwanza kwa Yanga. Alifata matias Kigonya, matias Kigonya, hiyo hapo alifata vizuri kwelikweli kweli lakini kamponyoka Matias Kigonya. Penalti ya namna hiyo ukifunga huwezi kutabasamu. Bao ni moja kwa Yanga, akitangulia hivyo anakwenda kupiga mkwaju wa penalti kwa upande wa wananchi wa Yanga. Lusajo Mwaikenda mkwaju huu kwa upande wa Azam FC. Mwaikenda anafunga vizuri kweli kweli. Lusajo Mwaikenda anaweka kambani moja moja, alimtesa Eric Jehola alimtesa kwelikweli Eric Johola. Ah, ah Matias Kidonya <laughs> kwa upande wa Yanga, Jefti Mauya, Zawadi Mauya, mkwaju wa penalti dhidi ya Matias Kigonya. Mauya anafunga bao la pili. Penalti za namna hii kutabasamu inakuwa ni ngumu, kwa sababu <laughs> gokipa anafuata kule kule alipopiga Chizi Moroko akaifata tena Matias Kigonya. Penalti ya pili wanaweka kambani wananchi, penalti ya pili Rogers Kola Eric Kijola, Rogers Kola, Kola anafunga, fantastic penalty Rogers Kola, penalti ya kiufundi kwelikweli, anateswa hapa Eric Johola uh, akiwa na jilaumu kweli, kwa nini Yanga Patrice Kigonya alikuwa anazifuata. Sasa zamu ya Dickson Job, Dickson Job kwa jua penalti watatu kwa Yanga. Matias Kigonya kwenda kucheza mpira ule, sasa Dickson Job anafunga wow, fantastic penalty, wonderful Dickson Job anafunga mkwaju ule penalty Dickson Job wananchi kama wameambiana hivi kule kule kulia, tunakomaa nako kule kule <laughs> Azam wana mbili, Yanga wana tatu. Eric Johola ah, Kenneth Muguna dhidi ya Eric Johola. Haya, twende mwanawane. Muguna, oh, safi kwelikweli, anafunga Keni Muguna anafunga, hakutumia nguvu alikwenda tu taratibu, akampeleka Eric Johora Mwanakwerekwe, kaambiwa mwana Mwanakwerekwe, akaenda kuiweka ndani ya kamba ile. Feston Kalala Mayele, Feston Mayele. Haya, Mayele anaweka mpira ule pale ndani ya net, anafunga Feston Mayele. Mayele ndio amemhamisha Matias Kigonya ah! alikataa kuhama vile vile Mathias Kigonya. nne tatu ama tatu nne. Yaya Zaid mwana wa Chamazi, usipepese macho. Yaya Zaid anapiga chaza na Kakambani anafunga Yaya Zaid, penalty ya nne anafunga Yaya Zaid uh, Eric Jehola uh, eh, anauzwa tu hapa, anakwenda kupiga penalty bila shaka. Mtu mzima dawa uh, mtu mzima dawa Saido Ntibazo Nkiza yale Rigala Saido ah, anafunga oh, kambani, mpira ule pale, Saido anafunga penalty ya tano akiwa anaomba Saido anauweka mpira kambani. Ukitaka kujua penalty ni ngumu, hakuna mchezaji ambaye amefunga katabasa hakuna. Akashukuru kwa Mwenyezi Mungu, ameshukuru pale. nne tano, anakwenda kaka mkuu kwa upande wa Azam Football Club, Agrey Morris level scoreboard. Agrey safi, anafunga mpira pale, penalty moja nzuri kwelikweli, anafunga penalti moja nzuri kweli kweli. Safari hii Eric Johora amepelekwa kiembe samaki, ah, amepelekwa kiembe samaki Eric Johora. Ah, sasa zinakwenda zile ambazo ukiambiwa bwana nenda kwa piga, naambia nenda wewe. Eh, hizi sasa akipiga mwenzako anakwambia mwanangu nenda, anamwambia ah, <laughs> nenda wewe. Abu Talibu Mcheli na Yannick Bangala. Uh, Yannick Bangala Yannick bangala anaweka kambani, anafunga na kambani, funga mpira pale. Yannick Bangala, hii ndio ameuza sasa, mlinda mlango kio kama ameperuka Forozane tu, ameambiwa tulia hapa hapa, taletiwa tu mchuzi Matias Kigonya kwenda kupiga mpira pale. Daniel Amoa miongoni mwa walinzi ambao wamekuwa na fiziki kwelikweli, Daniel Amoa Amo! anafunga, anaweka mpira kambani. Daniel Amoa na akiona cheza kule, anafunga Daniel Amoa. Alipiga vizuri na akaifata Eric johola Magokipa leo sita sita, anakwenda kupiga anakwenda kupiga mkojo wa penalty. Dickson Isaac Ambundo amerudi mbali zaidi. Dickson Ambundo, Ambundo anaweka kambani mpira ule pale, anafunga Dickson Ambundo, funga penalti moja nzuri kweli kweli. Dickson Ambundo, Dickson Ambundo. Haya, wanakwenda kupiga mkondo wa penalti, hizo ni sita saba. Chepsey Evans dhidi ya Matt na Eric Johola akiwa anaangalia juu na momba Mungu eh, Chepse Evans yalla mwana wane Chepse Evans Chepse anafunga funga mpira ule pale Chepse Evans hapa leo mpaka mmoja akose eh, anakwenda mchezaji wa nane kwa upande wa Yanga Faridi Musa Maliki penalti ikiwa ni saba saba. Uh, ah, Faridi Musa Maliki anakwenda kupiga mkwaju wa penalty. Uh, ah, Faridi Musa Maliki na Matias Kigonya. Faridi Musa fantastic penalty. Anauweka kambani mpira ule. Maliki ni mmoja tu. Faridi Musa Maliki ni mmoja tu anauweka mpira ule pale pembeni ambako amelala upande mwingine na Matias Kigonya. Hizo ni saba kwa nane. Azam ukiwa na saba Yanga nane. Paul Katema. Paul Katema, Eric Njahola amekaa langoni. Paul Katema, Katema anaweka kambani, anafunga mpira ule. Paul Katema anauweka mpira ule pale ndani ya nyavu. Paul Katema, hii kama darasani umejificha dawati la nyuma, lazima utatoka tu eh, lazima utatoka tu, sababu amebakia wawili kwa kila timu. Anakwenda kupiga mkwaju uh, ah, wa tisa kwa upande wa Yanga <laughs> Yasin Mustafa Salum akicheza upande wa kushoto wa wananchi Yanga. Yasin Mustafa ajenda mbali, Yasin Mustafa anakosa mkojo penalti, la haula! Yasin Mustafa Salum penalti yake, penalti yake, bila shaka mpira ule utakuwa huko mfenisini kule. Ule mpira ambao amepiga Yasin Mustafa utakuwa huko mfenisini, maana umepita mpaka Kiembe Samaki. Yanga wanapoteza mkojo wa penalti. Eric Johora amekaa na penalti, anakwenda kupiga Mudathir Yahya Abbas, anakwenda kuamua mchezo. wa Mudathir Abbas, Mudathir mabingwa wa kihistoria Azam Football Club wanaondosha Yanga katika mchezo wa nusu fainali. Mudathiri Yahya Abbas akicheza nyumbani, akipiga mkojo penalti nyumbani, anawaondoa wananchi Yanga. Ah, wanatoka vichwa chini wananchi, Azam wakiwa na tabasamu. Penalti tisa Azam wakishinda ama wakiweka kambani dhidi ya penalti nane kwa Yanga. Tazama mkwaju wa penalti wa mwisho wa Mudathir Yahbas, alikwenda kufunga maridadi kwelikweli, akimuuza mlinda mlango Eric johola kama alitaka kukimbia hivi. Eric Johola akainuka akakubali, akakubali, mpira ukaenda ndani ya nyavu. Mudathir Yahbas bingwa kihistoria, michuano ya Mapinduzi. Mashabiki wako wanafurahi kweli kweli. Full time ilikuwa Azam Football Club sifuri Yanga Sports Club sifuri. Ulikuwa nami Ulama Idsalm Kidedea. Penalti ilikuwa ni tisa kwa Azam FC, Yanga mikwaju minane ikipoteza na Yasin Mustafa Salum. Mimi ni Ulama Idsalm Kidedea, ulikuwa nami kwa dakika zote 90. Tukutane tena katika nusu fainali ya pili, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Namungo. Asante kwa muda.